Thank you. להקים קבוצה ראשונה באוגנדה. בעזרת קבוצת סייבר באמת יוזם את הרעיון בשיתוף פעולה איתנו, אנחנו מקימים את קבוצת ה-FTC הראשונה באוגנדה כבר בשלמה, היא הוקמה, היא באה להתחרות בפעם הראשונה בריג'ינל בישראל. much fun in robotics.